हाय आई एम रापुरिया तो आज मैं लेकर आई हूँ डीपी की ग्रेट ओपनिंग आठ हज़ार यूसी में देखते हैं कैसे अगर निकल गई तो मेरी किस्मत नहीं निकली तो मेरी किस्मत चले शुरू करते हैं अभी फर्स्ट ग्रेट ओपन करते हैं ओके गाइस फर्स्ट में ये निकल चुका है तो बूम बम गाइस शायद मेरी डीपी निकल जाए guys second grade second grade please please finger cross okay यार ओके नाइस ये निकल चुका है सूट भाई ओपी बोलते ये ठगने वाला है गाइस ये इसमें कुछ नहीं देंगे दो में दे दिया तीन तो मैंने बोला था ढकने वाले ये कुछ नहीं देने वाले बस इनके बस की कुछ नहीं है यार जी भाई पाँच सौ चालीस रुपये की क्रेट खराब कर दी एक और भाई निकल जा प्लीज़ निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा अबे भाई थी ख़राब कर दी ठीक है भाई अभी बची है पाँच हज़ार नौ सौ यू सी बची है और डी पी पे तीन बार क्लिक कर दिया मैंने इंडियन अभी एक करेट खोलते हैं देखते हैं इसमें निकलती है या नहीं अब निकल जाओ प्लीज़ निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा नहीं ओ भाई ये क्या था <laughs> निकल गई गाइस फाइनली निकल गई तो कम से कम पाँच हज़ार यूसी में निकल चुकी है ये और एलिमेंट भी निकल गया लेवल वन हो चुकी level one level two actually यहाँ इसका सात एलिमेंट लग तो रहे हैं इसको अपग्रेड करने में शायद हो जाए अपग्रेडेबल लेवल मैक्स हो जाए पता नहीं मैक्स हो पाएगी नहीं जितनी कर होती है उतनी करने की कोशिश करते हैं जहाँ तक हो पाएगी एक और क्रेट खोलेंगे गाइस टीपी पे क्लिक कर कर निकल जाओ कुछ अच्छा वाला निकल जाओ कुछ पहला निकल जाओ नहीं निकला भाई गए पाँच सौ चालीस यूसी में बकवास लोग एलिमेंट भाई नाइस लेवल थ्री हो गई गाइस दीपी अपनी लेवल थ्री तक हो जाएगी ओपी बोलते गाइस इसमें कुछ निकल जाओ नहीं भाई बाबा जी का ठुल्लू निकला है इधर भी शेट भाई कुछ नहीं देते यार 540 ऐसी की तैसी हो जाती है जब ऐसे जाता है इनको तो क्या भाई हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है 540 यूसी ये देखो इसका क्या करूँगी ये तो है मेरे पास बहुत सारे ओके गाइस एक करेट एक और करेट गाइस इन पता नहीं इसमें निकलेगा या नहीं निकलना बट निकल जाना चाहिए और ओ भाई जब ये ऐसे घूमता और ये चीज़ निकलती है ना बहुत गुस्सा आता कसम करता है उठा के फेंक दूँ मैं कुछ नहीं निकलेगा भाई इस क्रेट में भी हम्म, हाँ हाँ ऐसे घुमा लो रैंडम घुमा लो घुमाते तो ऐसे जैसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ दे दी इन लोगों ने हाँ नहीं था हाँ ओके गाइस इसको अब हम करेंगे ये क्या खोल दिया मैंने पागल हूँ मैं तो डीपी का है डीपी को मैक्स करते हैं अभी ओके दो एलिमेंट है हो गई लेवल टू एंड ये अब हो जाएगी लेवल थ्री अब इसके लिए क्रेट डम्बलिंग अभी देखते कितनी यूसी बच्चे हमारे पास अभी बची है 2700 यूसी बच गई है गाइस अब इसमें एलिमेंट निकल जाते हैं तो निकल जाएंगे इसमें ये लोग कुछ नहीं दे रहे हैं लिटरी देखा मैंने कुछ नहीं दे रहे हैं इसमें लकी क्रेट फालतू में दी हुई है कुछ नहीं निकल रहा है लकी क्रेट में पता नहीं अभी इसमें क्या होगा एक एलिमेंट और निकल गया निकल गया ओ यार शिट ऐसे घूमने में भाई गुस्सा आ जाता बहुत ऐसा लगता है जैसे एक साथ इतनी सारी चीज़ें निकल गई लेकिन निकलता तो ऐसा लगता है भाई क्या निकल गई इतनी बड़ी चीज़ निकाल दी ना ये हवा ववा निकालने वाला हाथ पैरों में से हानि तो तीन क्रेट खोली खोली है ऐसे ही खोलेंगे हम लोग तीन क्रेट ये लास्ट एक और कुछ नहीं निकलेगा ओ भाई निकल गई डीपी एक और डीपी गाइस बोलते एक और डीपी ओ भी बोलते कपड़े खोलते अब एक बार ही ना फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेते गाइस ऐसा अच्छा, बोलते हैं रीस्टार्ट पबजी कर लो लग पड़ जाता है तो रीस्टार्ट करते हैं एक बार ही इनका जो भी चैनल पे न्यू हो अगर देख रहे हो न्यू न्यू वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा मैं इतना अटकती हूँ बोलने बोलने में उसको साइड में रखना क्योंकि पता है ना वर्ड्स पे नहीं जाने का भावना वर्ड आने का अटकती रहती हूँ मैं बोलती हूँ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज एंड लाइव स्ट्रीम का तो पता ही होगा बारह घंटे लाइव स्ट्रीम होती है जो भी न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ एंड चलो गाइज बैक अलग अभी एक हज़ार पाँच सौ यूसी में खोलते हैं तो तीन क्रेट खुल जाएंगे आराम से तीन क्रेट खोलेंगे भाई कुछ निकल रही हो कुछ निकल रही हो कुछ चलो बाबा जी का ठुल्लू नहीं निकलना चाहिए और भाई कुछ नहीं निकला है यार ये ये इनका स्क्रैप कूपन का क्या करूँगी मैं पता नहीं समझ नहीं आता क्या करेंगे स्क्रैप कूपन का लोग एक और क्रेट ओपन एक तीन बार क्लिक कर देते हैं हम्म। ओ भाई शेट भाई एक भाई दो यानी डिग्री लेवल फोर हो गई चलो गाई सब यूसी तो चार सौ बच्चे अभी इसमें आगे स्पिन नहीं कर सकते सो so, इसको मैक्स कर देंगे बाद में एंड जो भी स्ट्रीम पर न्यू लाइक न्यू हो वो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आगे आपको ऐसी क्रेट ओपनिंग देखनी हो तो ये सबसे चीपेस्ट क्रेट होगी जो आठ हज़ार में यूसी लेवल आठ हज़ार यू में लेवल फोर हो चुकी है D P okay guys bye bye see you मिलते हैं लाइव स्ट्रीम पर